J'ai besoin d'exprimer ma féminité à travers mon surf et mon make-up, c'est ma petite touche glamour qui habille mes sessions. Je m'appelle Ambre Victoire, j'ai 28 ans et le surf rythme ma vie aujourd'hui. Alors pour commencer avec les sourcils, je vais utiliser l'Aquaresist Brow Definer, j'utilise Aquarius Brow Fixer. J'ai un entrée spécial pour les couleurs ainsi et la simplicité, donc j'utilise mon premier sur la paupière l'Aquaresist Smoky Shadow et je souligne le regard en entrée avec l'Aquarius Color Pencil. Et pour terminer, j'utilise l'Aqua Lash parce que j'ai pas peur que ça coule dans l'eau. Swimming in the quarter, I'm busy at the moment, coming later. I've been doing things I cannot tell her. Lord to the game before the Lord, I'm a sinner. Before I go, I gotta make it better. If that's a no go, better no, no.